弟兄姐妹们好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。 今天第三十一讲，神要对你说什么？你都在犯罪。人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。人若知道行善，却不去行，这就是他的。 醉了。其实，我们每一天呢，都围绕在犯法跟犯罪的事情当中。你打开报纸，你刷手机，你上网，你听到的或者你知道的，其实都围绕着许多跟犯法和犯罪的事情。 当然，在当中不一定意味着是我们就是犯法犯罪的人呐。不过呢，就是每一天你都会有听到、看到和知道这些相关的，所以我们在当中呢就要去问：犯法是什么？犯罪是什么？因为这围绕着我们每一天都会接触到的嘛。那基本上这两者它都有一个重叠性跟关联性。 那有些时候也不容易划分，甚至是在不同的国家的法律上，可能或许也有不同的定义了。不过可以这样，呃，基本上，呃，这样的划分法就是法呢，就是在这个呃法律上有关的。所以这个法律上有关，一般上是在行政的呃，一些条规上的。 比如说，呃，我们呃驾车闯红灯呢，啊，这个就是交通规则上的法，或者是一些呃不该做的条规呢，啊，你去做了啊，可能它也是一种法，哦，它不等于是犯罪。那什么是犯罪呢？啊，那一般是说可能就是形式上的，哦，形式上的，所以这些就是跟行为上有关。 那可能是犯罪呢，啊，你可能啊杀人呐，啊这些可能呃打人呐，啊在刑事上的或许那就是犯罪。当然这两者只不过是因为生活上常会碰到的犯法跟犯罪，所以我们稍微这样讲讲哦，当然也不是太绝对化。 不过重点呢，那我们就要讲，哎，这样我们每天都听到、看到、知道有关犯法跟犯罪的事，而今天的题目都说，哎，你都在犯罪啊？这样看来是不是？哎，我们每一天哦都是在犯罪呢？哦，真的是有这么严重吗？ <laughs> 那我们今天的这个经文呢，人若知道行善，却不去行。 这就是他的罪了。你按这个经文，你就即时知道啊，知善而不行就是罪。所以你说你是不是每一天都是在当中呃有犯罪呢？啊，所以，但是我们可能在当中，我们首先要知道这里所谓的行善呢，却不去行这个行善啊，可能我们会很容易误解为这个行善。 就是啊，所谓的这个呃，做慈善的善啊，这是我们常常有一个这样的错误。善行啊，其实就是慈善的善。其实呢，这个善呢，我想应该按圣经来说呢，那是一种善行，那是一种对的事，合不圣经教导的事啊。如果你知道圣经的教导啊，然后你没有去做，那就是你的罪了。 这样的话，可能我们就容易比较的去明白，啊，去接受。哎，为什么我们啊这个题目就说到我们啊都在犯罪？如果你注意到第四章的整章呢，大概它有几个范围啊的一些的教导啊。第一个呢，那大概的范围那就是就是讲到我们要去顺服神，哦。 那顺服神这个范围，什么事情，呃，呃，要去顺服神，其实非常的广啊。我们可以说呢，凡是圣经的教导、上帝的要求，甚至是上帝的旨意等等哦，你没有去呃按着去做，那你就是违背神的心意，那你就是没有顺服神了。所以在当中呢，就有。 其中一个就是要提到对神是要顺服。第二呢，那告诉我们的就是我们要抵挡魔鬼，远离魔鬼。啊，魔鬼都是撒下这个诱惑的种子啊，诱惑我们试探我们，使我们犯罪，然后我们远离神，那我们的生命就败坏。这个呢，就是要去抵挡魔鬼的啊。第三方面呢，都跟我们讲。 就是我们要啊洁净我们的心，这个洁净我们心啊，那就说明了，就是我们在生命上，我们需要有一个分别为圣，哦，不要是呃呃犯法犯罪得罪上帝啊，不要有去做错事，不要有污秽之心，所以我们的生命呢要分别为圣。 所以，按着单单从第四章来说呢，啊，顺服上帝，那这很广阔；抵挡魔鬼撒旦的试探，也是范围很广。啊，要分别为生呢，就是我们整个的属灵生命。所以，这一切的一切呢，其实呢，圣经都有教导着我们。所以，如果我们呢，啊，没有按着去做。 啊，没有按这去做，顺服上帝的旨意、神的教导，其实呢，那就等于我们知道善却不行，这就是他的罪了。所以这就回应了我们今天的题目，说你都在犯罪，所以我们真的是逃不了。我们每一天，其实呢，每时刻啊。 都在犯罪，这也是圣经的教导，所以我们每一天都要认罪祷告，这是我们难免逃不了的，就是我们都在犯罪。不过呢，那这也就是我们就是叫信仰对于罪的这个呃呃呃，看它的严重性，看对于这个罪啊，我们呃就是呃要远离它。 这也给我们看到，我们的生命是天天需要去更新，要成长。我们呃在当中呢的信仰呢，也不是单单就是说，呃，就是信了一个耶稣基督，选了一个宗教，然后我听听到来来教会做做一些侍奉，那就是我们可以去满足自己的。 不是的，我们的信仰对于我们的要求是非常的高。我们不是表面化的，而是我们有深度化的。我们的生命呢，真的是需要有成长。所以按今天所说的呢，我范围很广，就是你要顺服神，你要抵挡魔鬼，你要生命分别为圣。如果你知哦或者听到，而没有跟着去做，那其实你都在犯罪。 得罪上帝，慈善不行，就是罪了。这是神今天对你说的话。我们一起祷告，天父上帝啊，我们祈求主你帮助着我们。当我们来到信耶稣基督的时候，不是单单只是选择一个宗教信仰，也不单单是哎我们要得救，或者是我们要蒙福，其实神。 你是要我们成为一个新造的人，你要我们的生命呢是完全顺服于你，抵挡魔鬼撒旦。我们的生命需要是天天更新而成长的，所以，我们祈求主，你生，你都在帮助鼓励着我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，请转发，让别人也得到福音的好处。也为这马太牧场来祷告，欢迎写下几个字来彼此的来鼓励分享。再见，上帝爱你，上帝祝福你。